皆さんこんにちは B レジェンド管理栄養士の堀です今日はですね体にとってとっても大切な働きをする、えー、水の働きと、えー、水の重要性についてお話しさせていただきたいと思います水はですねあの栄養素には含まれないんですけれども、えー、体にとって非常に大切な働きをしていますので今回取り上げさせていただきましたまずですね、えっと、人間の体の 約60%が水分でできているというふうに言われています、まあ、半分以上が水分というわけなので、まあ、これだけでも体にとっては重要な役割を担っているというのは分かっていただけるのではないかなと思うんですけれども具体的に、えっと、水にはどのような働きがあるのか、体の中でどういった働きをしているのかというのを、大きく分けて4つお話しさせていただきます。まず1つ目にですね「溶解作用」 という働きがありますちょっと難しい言葉なんですけれどもこちら簡単に言いますと物質をですね、えー、と水に溶かして体に取り込みやすくするという働きのことを指しています例えばあの栄養素が体の中で代謝するには水に溶けた状態で代謝というのは行われますそういった点であの水に溶かすことであの行われる 体の動きというのがあるので妖怪作用とっても重要な働きの一つです。で2つ目ですね2つ目は、えー、老廃物の排泄です一番多いのは尿なんですけれども、まあ、体にとってあの不要となった成分だったりあの使い終わった成分を体外に排出するという働きも水分が担っています。これは、えーと、と酸素や栄養素の運搬です こちらあの体中を巡っている血液も、え水分というふうに考えるんですけれども私たちが取り込んだあの酸素だったり栄養素を、え血液に溶かし込んで体中にあの運搬するという作業これとっても大切ですねトレーニングしている方でしたらこういうの血中濃度とかですねそういうの考える方もいらっしゃるんじゃないでしょうか栄養素の血中濃度。 体をスムーズに動かすためですとか、まあ、酸素を体中に行き届かせるためにあの水分はとっても重要です。そしてもう一つがですね、えーと、体温の保持です。運動をして体の体温が上がってくると,、えーと、汗をかくと思うんですけれども汗をかくことでその水分が蒸発してえー、体の熱を奪って、え体温を下げるというような働きをしています。 まなんとなくあの水の働きっていうのは分かってはいたけれど、まあ、えてあの大きくご紹介するとこの4つですね水の働きになります。では、えー、と1日にあのどれぐらいの水分を取ったらいいのかという話になるんですが、えー、と実はですねあの日本ではまだ、えー、と1日に絶対この水分が必要ですというような基準が設けられていなくてですねいろいろなデータを集めてみたんですがまず1つに、えーと 欧米の研究では、えっと、生活活動レベルの高い人と低い人に分けて、えっと、1日に必要な水分の量を算出しているデータがあります。まあ、活動レベルというのはですね1日のうちにあの体を動かす、まあ、強度とか頻度の高い人か低い人かという分け方になります。でまずあの活動レベルの低い方で言いますと えっと、1日に2.3から2.5リットルのお水が必要というふうに言われています。対して、え活動レベルの高い方ですと1日に3.3から3.5リットルのお水が必要というふうに言われています。まあ、1リットルぐらいの差があるわけなんですが、まあ、これは、えっと活動レベルによってあの発汗量の違い汗をかく量で違いが出てくるので そういったところが影響していますではですね日本ではどうかと言いますと厚生労働省がですねあの1日に2.5リットルのお水を取り取り入れましょうということを推奨していますでこれは、えっと先に説明しておきますと単純にあのお水を2.5リットル飲みましょうということではありません。えっと、水分というのはあの飲み水からの水分をどうしてもイメージしてしまいがちなんですが それだけではなくてあの普段、えー、とる食事からもそうですし体の中で栄養素を代謝する時に生まれる代謝水っていうんですけれども体の中で作られる水分もこの2.5リットルには含まれますではその内訳はと言いますと,、えーと、食事からの水分量を、え1リットル体内で合成される水分、え代謝水などが 300ml ですね そしてあの飲み水として体内に取り入れる水分を1.2リットルこれらを全部合わせて2.5リットルのお水を最低限取り入れましょうというふうに推奨しています一番目に見えて分かりやすいあの飲み水からの水分なんですけれどもこれは、えっと、最低限1日に1.2リットル飲みましょうというふうに言われています え体外に出る水分と、え体内に取り入れる水分のバランスを保つことができるのがこの2.5リットルという数字になります。であの基本的には水分ってあの不足しがちな方が多い傾向にありますのでこの1.2リットルっていう数字にこだわらず、えーとしっかりあのこまめな水分補給を心がけていただきたいと思います。 厚生労働省がおすすめしている方法で言いますと1日に、えっと、プラスアルファでコップ2杯の水分を取るようにしましょうというふうに推奨されています。で飲み水からだけではなくてあの食事からも1リットルの水分を取るようにというふうな、えっと、指標がありますので例えばあの普段の食事にお野菜をたくさん取り入れていただいたりですとか、まあ、日本人だとお味噌汁とか飲む頻度って結構あると思うんですけれども 汁物をしっかり取り入れていただくというのも方法の一つです。